27. července 2022 s požární Požárníkusem v Dolním žlebu. Blabe. Tady se všude leze, tamhle máme nějakou cestu na Malý Beště dokonce. Míříme tamhle do zakázané zóny, kde lítají vrtulníky a hasí se největší požár ever. Stodola slovenská! A nenabírat vodu, babe! Nenabírat vodu! že se nebojí takhle blízko těch, těch klacků tam, ty. To jsou fakt fréři, teda, porno. Ale lítá, no. S tím sete skoro až do labety. zastávka v Šeně v Sasku. Tady je požár ve Hřensku, tam ještě doutná les. Nad tím krouží český armádní vrtulník, tamhle nabírá vodu. Tohle to je z místa požáru všechno pro JKTV Papoušek.